Hello, everybody. My name is Kaiwan. 今天要来跟大家分享一下 DaVinci Resolve 十七版本的全新色彩空间，就是 DaVinci Wide Gamut，跟全新的调色界面。 HDR 调色界面，这次全新的 HDR 调色界面，其实你也可以用之前的调色方式来做出一模一样的效果。简单来说，就是加很多很多的 nodes，然后用 qualifier 吸取你需要调整的明度范围，然后就是单一单一的去做调整。这些东西全部丢到我们的 HDR 调色界面来做使用。OK，那我们就直接切换到电脑。我挑选的这一个片段有明显的高光，还有明显的暗部，对比非常非常的大。那么在调色之前，我们都先到右下角来调整一下我们的色彩。 彩管理。那目前我的色彩管理还是使用旧的 YRGB Color Manage。那使用旧的色彩管理，我们就需要输入各种不同的色彩空间，还有我们要的最大明度跟饱和度，非常复杂。那 DaVinci Resolve 十七版本，我们就有新的 DaVinci YRGB Color Manage。那么只需要选取 DaVinci Wide Gamut 这一个预设，这个 DaVinci 的超宽色彩空间，丢进来的档案，不管是 Raw 档、ProRes 压缩过七零九，或是其他相机拍摄的 Log 档，完全不需要再担心你相机不同，你的设定也要。 不同，我们只需要简单的选择输出的色彩空间就行。那完成设定之后，我们就把它存起来。接下来来到我们的调色界面。那旧的 Primary 就是 Lift Gamma Gain，这个大家应该都很熟悉。那我们现在多了一个全新的调色界面，这就是我们的 High Dynamic Range 高动态范围。那预设已经给你六个不同明度调整的范围，就是 Black Dark Shadow Light Highlight Specular。最右边的 Global 就是整体的调整。那我自己把它分类，就是左边三个是来调整暗部的，右边三个是来调。 调整亮部的，至于中间调，就是在 shadow 跟 light 之间，为什么呢？我们来看看我们右边的调整区间，像我们 light 的调整区间是以 light 往右边越亮的地方来做调整，那我们的 shadow 刚好相反，是以 shadow 往左边越暗的地方来做调整，那这两个就包夹了中间调的部分。HDR 调色界面，我觉得最棒的就是它可以明确的看到你选取的范围。那在之前没有 HDR 调色界面的时候，我们也是一样可以做出一样的效果，我们就直接用 Qualify。 选取我们要的明度，用旧的 Primary h e e 我们也可以来轻松的调整我们选取的明度范围。但是一个一个图层加上去，真的会花非常非常多的时间。那今天的 HDR 调色界面就直接把这些繁复的步骤跟功能全部都丢到我们的 HDR 调色界面当中。我自己研究一阵子，我喜欢从最亮的慢慢调整到最暗的部分。那一样，我们可以点选色轮左上角来预览我们选取的范围。那如果想要持续的看到我们选取的范围，我们可以到左上角点选我们的魔术棒。 工具，那色轮左边这个滑杆就是来选取你要的明度范围，然后看到更明确的选取区域，你可以点选上方的展开。那么右边这一个图上面的红色区域就是我们目前选取的区域，像是现在我选择就是最高光最亮的部分，就是我们的灯棒最亮的部分。那接着我就来调整 highlight 跟 light 的部分。那高光三个调整完之后，我们就来暗部的三个来调整，一样先调整一下我们要选取的范围，我们就可以轻松的调整暗部的曝光。那我们稍微看一下被。 Before a after，那很明显的，我们把中间调对比拉强了许多，让暗的地方跟暗，亮的地方维持。那 HDR 调色界面，我们也可以依不同明度的范围来单独调整不同的饱和度。像是如果之前 p r i m a r y 是要这样做的话，你就要开非常非常多的图层。现在 HDR 调色界面，我们就可以轻松的来完成。我们不同明度的范围，我们都可以来轻松的做色相的调整。如果让所有的饱和度一起同时调整，我们就直接到我们的 Global 一起把饱和度拉起来。我们放大。 大检视之后，我们发现我们的光棒选取的范围有点怪怪的。我们再整体微调一下，改善高光不自然的边缘。在这个 HDR 调色界面中，我们可以自己新增我们需要的明度区间，我们就可以选择要向亮部调整或者是暗部调整范围跟滑落的速度。像我现在想要调整脸部中间调的部分，我们就可以单独选取中间调的部分来轻松的做调整。那我们调整这么多，我们看一下右边这个调整区间跟我们原本的曲线非常非常接近。那我们其实也。 可以用原本就有的曲线工具来调出一模一样的效果，只是就需要花一点功夫。那用我们新的 HDR 调色界面，整个就轻松非常非常多。我们可以在这三百六十度的色相当中，可以在一样的颜色浓度之下调整不同的色相，这是在之前几乎没有办法办到的事情。像是我们用 Primary Wheels，我们的所有调整都非常靠感觉。那如果切换到 Primary Bars，我们还是分成 RGB 三个颜色来单独做调整，比较难去控制。我们一样。 浓度、不同色相的调整，完全就需要靠直觉来做调整。新的 H D r 调色界面真的是变超方便，我们只需要选取我们要的浓度，选取我们要的色相角度，我们就可以轻轻松松用滑鼠调整到我们需要的颜色。今天分享的所有内容、所有的步骤，全部都是以我个人习惯跟喜好来做分享。欢迎在下面留言交流交流。我自己觉得调色是非常非常主观的，你只要调到你喜欢的颜色，你其实中间用各种不同的工具调出来都没有什么差别，但是。 调色的效率就差很多很多。如果你调到一样的颜色，但是你旧的方法要调半个小时，新的方法三分钟就解决，你为什么不来试试看全新的调色方法呢？OK，这就是我们今天 Da Vinci Resolve 十七版本的全新调色界面跟色彩空间的分享影片。大家喜欢这影片，可以赞，订阅我们频道可以看更多的相关影片。这里有一个全部都是摄影相关的 playlist，Make sure you check it out. My name is Kaiwan，and I will see you guys next time. Bye bye.